prostu musimy na tamtą wieżę wejść po bobkach, bo ja tego nie widzę inaczej. Czemu ten głód mi tak spada? Nie rozumiem tego, przecież jem mięso. Najbardziej pożywną pożywność. A nie! Nie! Nie! Nie! Błagam za co! Nie! Nie, ja nie gram w tą grę więcej. Nie, koniec, mam dość tego Minecrafta. No, no. Wow, Ej, lol, lol, lol. Kupa w majtach, jeans in my pants. Ale to jest... Ale to jest zaje... Ja! Wow! Dawno nie widziałem takiego czegoś zajebistego. Że kurde, nie mam w zasadzie e, na YouTubie jakiejś osoby, która by się specjalnie tymi potiona mi zajmowała. odsuń się, Bulwo, odsuń się, to jest, to jest akcja, akcja, akcja y, Patryk do góry, yy, Piotruś, yy, Pawełek. Cześć. <laughs> Za teraz Zapara, zapara kabarata do Dobra, dałem. Ale on Cześć, cześć, cześć. No Bulwo nie wchodź. No, no nie. No nie, bo się folii ufolni. Zrobił zabezpieczenie. Creeper w domu! Creeper w domu, a! Creeper w domu! German, Aaaa! Boom! Ofniemy go, a co tam? Kto boga temu zabroni? Czekajcie, jeszcze tak. Skoro tak, mamy darmowy śmietnik, <laughs> no to co? Skorzystamy, no nie? To nam niepotrzebne. Kobel. Kobel się może przydać, wam powiem więc go sobie zostawimy. Ups, e, sorka. Nie! Nie! No. 있어